月見原をパドルパドルはい皆さんこんにちはチャノさんですえーと、また12月になったからこそ、またチャンネルアップデート動画を作りたいと思います。まあ確かに最近はあまり投稿してないんですけど、あの、このチャンネルが終わったって思ってしまう人もいるかもしれないけど、まだまだ頑張ってますよ。YouTube の登録者は今月に1800人に超えました。 ビチューにも160人に超えて、ピアチューブはまあほぼ30人になりましたね。おめでとう私、あんまり投稿してないけどごめんなさい。まあ、様々なニュースとアップデートがありますので、この動画にまとめてみんなに伝えたいと思います。まずは、次のアノニマスの見解動画は、 まだ作ってないです。ごめんなさい。あの、2ヶ月1回にしたかったんですけど、まあ、最近は忙しくなりましたんだよね。あの、忙しくって、実はデストランディングをプレイしまくってたんだ。その動画のトピックについて、いろんなリクエストがありましたんですけど、まあ、日米 FTA とか、5G ネットワークについてなど、でも、実は中学政府と、あの、経済政策と、経通とのつながり について話したいと思います。香港デモも含めて、今月に時間があれば動画を作りたいんですけど、まあ、無理かもしれないよね。 <laughs> あの、今月にできない場合、絶対に来月の1月に作ります。それは約束です。 まあ、正直に言えば、デストラネは結構プレイをしましたんですけれども、実際の活動もありましたんだよ。あの、最近ソフトウェアのローカライゼーションに集中します。今、トアブラウザのユーザーマニュアルをローカライズしてます。実はトアプロジェクトの翻訳チームから聞いたんですけど、日本語版のトアブラウザには1日2万のアップデートチェック数があるらしい。 あの、すごいですよね。だからこそマニュアルをもっと早く日本語にした方がいいんじゃないかって言われましたので、まあ、他の参加者と協力して頑張って訳してます。当マニュアルの文は今、TransFX という翻訳プラットフォームにあります。ソフトのローカライゼーションに詳しい方はぜひ協力してください。このアドレスに。 まあでもローカライゼーションはトアだけではないよね。最近もう一つのプロジェクトに集中します。ロキ。ロキは何というと、トアみたいなネットワークですね。ユーザーはロキを介してネットにアクセスすると、匿名性とプライバシーは保護されます。そして、トアの密かサービスに似てる Snap というダークネット用のサイトも作れます。 まあ、ととの違いについて話すとちょっと難しくなるけど、まあ、とには悪用出口濃度の問題がありますね。誰でも濃度を作れるので、まあ、通信の内容を監視したり、保存してる恐れがありますね。老キの場合は、あの、ネットワークの濃度の管理するには、仮想通貨の資源が必要だから、悪用濃度の問題をある程度に抑えるかもしれない。 なんでそのロキを開発して塔を使えばいいじゃないって思ってる人もいるかもしれないが、まあ私は思うんですけど、一つのソフトに頼りすぎちゃダメだよね。TOA プロジェクトに対して競争を生じさせるとユーザーにより多くの選択肢を提供できるし開発を促進するんだ。 とにかく、あの、ロケはまだまだ開発中なんだけど、とりあえずドキュメンテーションの分は自分の GitHub リポジトリにフォークしました。翻訳に協力したい方、ぜひ見てください。トアマニュアルでもロキでも我々には翻訳とソフトのローカライゼーションが詳しい参加者が必要だと私は思います。 だから英語から日本語まで翻訳できる方、ぜひ連絡してください。訳さなきゃ分は山ほどあるので、一人でできません。えー、っとね、他のトピックはね、あの、ピアトゥーブ。ピアトゥーブはまだやってますよ。YouTube はだんだんダメになっていくので、いつかこのアカウントは消される恐れがあると思う。でも、ピアトゥーブとビッチュートがあれば、 あの、みんながまだ動画を見れますよね。だから、このチャンネルだけではなく、ピアト r t u も、ビッチュートにも登録してね。ビッチュートは英語ですけど、まあ、なんとか頑張って、これを使って登録して、動画はいつもそこにもアップロードしてますので、あの、YouTube はダメになっても、まあ、他のプラットフォームのバックアップがあります。あまあ、そのダメになるというと、Twitter の問題もあるんですけどね、だんだん厳しくなって、 まあ、テトの代わりにマストドンがありますけど、パウはどうなるかわからないんだよね。最近のニュースがあって、あの、他の会社がパウのプラットフォームを買ったりとか、まあ自分のインスタンスを立った方がいいかもしれないね、といつも思ってるんですけど、まだやってない。いつかやらなきゃいけないよね。 まあ、最後の発表ですけど、もちろん今年の冬コミに参加します。3日目、11月30日に南府 42A。いつも通りにディスコネクトの方を販売します。まあ、あの、結構古いですけど、ディスコネクトのアーティストまだ連絡してますね。あの、シリーズのキャラクターを使って他のストーリーと本を作りたいけど、まだ何もできていない。つまり、進化の話はね、 あるといいなって感じ。まあ、あるとしたら同人誌ではなく、情報ブックレットになりますね。ローキーとかピュアトゥーブとか他のプロジェクトについての情報。おそらくフリーペーパーにするんだけど、まだ何も決めてない。とにかく時間があればぜひ会いに来てください。何も買わなくても大丈夫だから。まあ発表はそこまでですけど、あの、今まで登録してくれた方、 YouTube にも、PeerTube にも、BitChute にも、本当に本当にありがとうございます。感謝します。これからもっとしっかり投稿したいと思いながら、まあ、やる気のない時もまた出るかもしれないから許してください。 カビキラ投稿祭りは面白かったから、まあ、日本語のソースを使ってまたクソ動画を作りたいし、あの、普通の英語のクソ動画も作りたいし、もちろん真面目なアノニマスの見解と、他の情報の動画も作りたいので、来年にもよろしくお願いします。そして次回まで待ち受けなさい。